Todo que che Eh, hola, eu son Alberto e eu son Fer e temos un grupo de música así popeiro que se chama Alberto como A mí a verdade é que parcialmente satisfeito porque polo menos no meu instituto, eu estudei nun instituto público en Santiago, na Rosalía, e sí que houve, por exemplo, non facíamos a típica movida da flauta no, no colexo en primaria, o sea, como en colexo en primaria, senón que ali tiñamos como os tecladitos, e sí que lembro que nos poñían partituras e fomos aprendendo solfeo a base de tocar e sí que foi unha cousa que a mí me gustaba, lembro colegas que se aprendían cancións, eu sobre todo incluído tamén o facía, e se ensinaba aos amigos, que tamén se facía coa flauta, pero penso que a certo punto tamén é unha introdución á música non demasiado mala. Sí que me pasou en primeiro bachillerato, penso que foi en cuarto de eso, que tivemos como un trimestre ou medio ano, que sí que me cambiou bastante a miña visión de aprender música, que fora unha introdución ao cine musical e falaba de bandas sonoras, e falaba de cousas, e cando sí que se van a outros mundillos, sí que ás veces fache enganchar de unha maneira máis que cando te mete música clásica, que son cousas co que ao final non estamos nos tan acostumados a escoitar e non conseguimos, non consigues que un grupo de 20 alumnos entren de verdade niso. Eu sempre vin a educación musical, se queres enganchar a un neno ou unha nena de primaria ou secundaria, tes o meu punto de vista tes que aproveitarte da perspectiva sobre todo práctica. En plan, eu vería moitísimo máis lógico ensinar cousas eh, aplicáveis constantemente no, nas, na vida dos rapaces, pois pues, rollo, pues, armonía, eh, comezar polos acordes, polas tríadas, ensinar a facer unha canción, algo que poida enganchar un rapaz, sabes? Pois se queremos enganchar aos rapaces de 12, 13 anos, pois como se fai un reggaetón? Que é un reggaetón? Que é un trap? que significa que un hi-hat, que é un bombo, que é un, unha caixa, que é un, sabes, que é un acorde con séptima, que é un acorde sin séptima, que é un acorde con extensións, que é unha progresión de acordes, sabes, cousas que sexan prácticas e que, e que unha persoa pode entender como se fai a música, porque entender como interpretar a música a min me parece moito menos importante que o feito de, de ver a música de unha perspectiva moitísimo máis práctica que dende logo é tamén como eu me acerquei á música e claro, está moi condicionada por como vexo eu a miña opinión, pero sí que creo que de cara a un rapaz podría ser máis adecuado. Estou moi de acordo co que dis, e de feito fame replantexar un pouco o meu punto inicial co tema de que algo que sí que falta moito é adaptación ao que os rapaces escoitan. Ti sabes que os rapaces están escoitando en xéneros concretos como son o reggaetón, como son o trap, e perfectamente ao nivel de música que ti esperas dun rapaz de instituto, poderías ensinalo basándote neses estilos. Sí. Ainda que para un profesor máis pureta coa música clásica e todo o que ofrece lle parezca que non ofrece suficiente, eh, por exemplo, eu din clases particulares de música e sí que, por exemplo, eu notaba que o alumno pasaba ben entendendo o que era o pulso dunha canción e como seguir o pulso e que era un 4x4 e entendendo que cada 4 compases va a haber unha variación e entender a estructura básica e eso sí que poderías conseguir gracias a adaptarte máis ao que a xente escoita, claro. indo a un nivel moito máis básico. Se fala moito da música clásica como, como elemento diferenciador do que é a música boa ou elegante ou tal e, e, e o trap é un, un xénero pois que dos rapaces, dos xente nova que, que non é para que non é boa e tal, pero ao final un, primeira quinta en bucle, como fan moitas cancións de clásica, pois pode facer unha canción de trap e ao final entendes moito máis unha referencia de en plan, pois Bad Bunny fai aquí un primeira, cuarta, eh, segunda, quinta e eso é a progresión de acordes, de acordes que se usan no pop se queredes facer unha canción de pop, pois isto está guai ou isto ou outro e ao final que se diferencia iso da música clásica pois que daquela se facían músicos ricos <laughs> Se eu teño que apostar porque escoita a rapazada, o sea, non é tanto unha aposta porque directamente tes que ir simplemente ás listas do máis escoitado en Spotify. Ah. E aí te moverías, pois, agora mesmo pois en Raúl Alejandro sabes? En plan, sí que é fácilmente tangible o que máis escondan, de logo que o que máis escondan non vai ser Berto. Por sorte, cada vez, pois estás contando máis xente, e sobre todo o mítico que dicimos sempre, estamos contando máis música en galego, pero un pouco porque tentamos imitar eses estilos, non? claro. realmente o noso objetivo sempre é coller a música que está gustando, o que nace tan gana, o que é toda esta movida, e dicir, imos tentar facelo nos, e como da casualidade que falamos en galego, pois pues, o facemos en galego. Claro non o que falábamos antes do, do, do apolitismo, ao final é unha movida de marketing de cara a un rapaz, en plan, moitas veces a xente de 15 anos, cando alguén se etiqueta de político, di, va, pero iso a mí non me interesa, sabes? Entón, ma, todo acto na vida é político, facer música galego é, é político, pero O, o decir que eres apolítico é unha estrategia de marketing puramente. É un caballo de Troya. Sí. <laughs> claro, o sea, se ti dis constantemente nas entrevistas, a políticos, pero logo por detrás claro. toda a carga que ten... E logo, eu non son español. <laughs> Porque antes cando me dixeches pensei, no digo, claro, pero iso, o que ti creo que non estaba tale, o rollo é eso, sabes? Es decir, a políticos de cara a quen quera entender por que dicimos iso. A mí sempre me tivera encantado agora da situación concreta persoal de que imos dar un parón e claro, por individual podería ser ou cando retomásemos o noso proxecto común en común podería ser. Eu eh, personalmente sí que me encantaría como se estivera na fase do grupo que estamos fai un ano en seguir co tema do grupo, sí que sería unha oportunidade que dende logo non non votaría a perder, porque además nos enorgullecemos moitísimo de que nos poñan nos institutos, sabes, de que nos ensinen a xente a normalización. Eu sei o primeiro que se me chamades, bo. Cando un rapaz de unha rapaza de 12, 13 anos eh, ten inputs culturais eh, diferentes aos, non sei, aos normais da, da, das nosas escolas, que, que ao final ti a educación que tes é en ser productivo, en ser válido, pero con respecto ao sistema que temos e ser artista sempre se viu tradicionalmente como algo malo. Cando ti lle dixo teu pai que queres dedicarte á música ou a tua nai sempre poñen cara de pero que, que, que carallo estás dicindo, sabes? E sí que é certo que o mundo da arte se desprestixou durante moito tempo e de cara a ensinarle un rapaz o, arte, arte que é a música e ensinarlle como faz ti a túa propia música, como podería facer el, como podería expresarse el, como podería sentirse el ao facer o mesmo que a ti, a min parecería que moitísima xente de 12, 13 anos sería totalmente diferente, sabes? Porque xa non pensaría en que quero ser de maior para gañar diñeiro e poder ter unha muller e un fillo e, sabes, ou un home, un fillo, o que sexa, sabes? Pero ao final tería outra perspectiva, sabes? Pero ao final é moi complicado no, no sistema do, do, do, que prima o diñeiro de todas estas cousas, sabes? Pero eu, vamos, sería o primeiro que montaría un obradoiro de facer cancións un, nunha escola que me parecería hostia do que podía salir de aí, sabes? Porque hai peña que ensinarse catro acordes e vente con, sabes? Con, con Bohemian Rhapsody. Pois voltaremos vernos ao son da nosa música. Música